Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи. Летние известия. Сегодня в Ташкенте обнародованы основные положения проекта Генеральной схемы управления народным хозяйством Узбекской республики. Выборочному севу в